大家好，我是潇洒的人类。今天我一个朋友告诉我，他们家的牡丹鹦鹉出了点问题，鹦鹉妈妈开始咬还没有出窝的小鹦鹉。开始吧还挺正常，但是这几天开箱的时候发现小鸟身上有伤。他看了监控之后，发现是母鸟咬的。我们来看看是怎么回事。 像这种情况呀，众说纷纭，总归就是母性不好。到底是哪里不好？我个人找问题一直用排除法。首先看大鸟咬小鸟的是哪里，怎么个咬法？是拔毛还是直接咬死？如果直接咬死的话，大部分都是公鸟干的，因为母鸟很少直接会把小鸟啄死。大部分母鸟啄小鸟就是拔毛或者是啄伤。反正到目前为止啊，也没有一个明确的答案。 到底是因为什么母鸟会去伤害小鸟？网友倒是有很多解决办法，据说有的确实有效。其中呢，就有我之前提到过的鸟的心情的问题。你没有时间陪鸟的情况下，最好给它找个伴侣。再就是营养的问题，绝对不能让鸟吃的太单一。还有就是细菌了。那么解决办法就显而易见，首先是卫生。 我们给鹦鹉的食物呀，一定要新鲜卫生，尤其是水槽的水，看见不干净的话，就马上就换新的。然后就是通风、光照，最好能在繁殖箱上面放一个温湿度计，温湿度随时调整。最后就是饲料问题，一定要保证鹦鹉的营养均衡，蔬菜、水果、保健品都不能少。我发现很多人都忽略了保健砂，其实呢，有的鹦鹉墨鱼骨它只是咬着玩一玩。 最好还是给点保健砂。还有一种可能就是想繁殖、想下蛋了，或者是拔毛，用小鸟的毛去垫窝。这种情况就需要把小鸟拿出来，不能再让大鸟继续咬了，不然真的会咬死。我给大家讲一个我亲身经历的一个事件，就是我去年养的一对牡丹鹦鹉，开始只有一只母鸟，就是我用珊瑚换来的那一只。 后来我又给她找了一个老公，看着他们很相爱。后来我就发现，他们每次孵化出来的小鸟都会死掉。然后我就开始各种求助，有的人说是饿死的，有的人说是踩死的，有的人说是冻死的，五花八门，说什么的都有。然后我再想想，问别人没有用，因为别人根本不了解我们家的牡丹鹦鹉的情况，比如我都喂了什么，他们的环境怎么样，温湿度是多少，种鸟的性格怎么样。 后来，我为了找到原因，就在网上买了一个小型的监控摄像头，回家后装在繁殖箱上面，每天把视频保存下来，自己观看一下，想看看到底是怎么回事。装上监控之后，起初没有发现什么问题，可以看到它们每天都很正常，都已经五颗蛋，母鸟真的很尽职，是我冤枉它了吗？再等等看。 但是让我最不理解的就是，为什么都已经这时候，了，怎么还在交配？感觉它也不是那么喜欢喂母鸟。我们看前面这么多天都没有什么问题，直到最后小鸟出壳了。开始的时候也挺正常，过了一会儿，我打开监控，想看看母鸟有没有在喂小鸟。如果没有在喂的话，我需要把小鸟拿出来。结果我打开一看，哎。 心又彻底凉了，到底怎么回事呢？我就开始看回放，在晚上十一点多的时候，我看到了这一幕，我当时都傻了，怎么还有这个情况？当时没看清楚，我调整了一下播放速度，可以仔细看到，结果发现是鸟爸爸干的，太狠了吧！我也是第一次遇到这种情况，前几窝死的莫名其妙，现在看来。 一点也不莫名，一点也不奇妙呀。我们放慢，仔细看。如果不是有监控的话，根本不会想到会有这样的事情发生。我将公鸟隔离之后呢，又观察了几天，发现母鸟真的很尽职。 是我冤枉他了。起初我还怀疑是他干的。经过这个事件啊，我每次算时间，在小鸟出壳前一天，我就会把公鸟隔离。其实啊，所有的鸟死亡都不是莫名其妙的，也就是说，等不到它老就会死去。我们既然养了它们，就一定要细心观察。 每天至少观察个十五分钟吧。手养鸟的朋友真的要特别注意，跟鸟互动之前一定要洗手。带鸟出去玩，尽量不要让它们去外面野鸟经常活动的地方，因为野鸟的粪便、羽毛都可能将细菌传染给家养的鸟。如果以后自己的鸟出现了问题，在请教别人之前，先细心观察，看看与之前的状态有什么不对的地方。 这样回答你问题的人才能推断出问题所在。好了，今天就到这里，下期节目再见。